yang diberi kado dari Mas Mani cuma dari Kabupaten Kecamatan Sarsono Rindu Rasul أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إنسير وظالي أنت مصباح شدود صل على سيدنا محمد